A gente sabe que está no lugar certo quando a gente sente uma puxadinha lá na lombar. Sentindo alguma puxadinha na lombar? Então está no lugar certo. ó, tem várias pernas. Não é isso. Peso do braço. Só faz isso aqui, ó, peso do braço. Os, os calcanhares não saem do chão. Não é pá, pá, pá. É um, um. Sabe Guerra nas Estrelas? É Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas. George Arbins. É ruim, né? George Arbins é ruim. É todo assim, ó. É isso. Tá? É uma qualidade de George Arbins. Vocês viram? Sabem quem é que eu tô falando? Eu mando pra vocês aí. Vejam, Jornada é nas Estrelas, ele é quase tipo, é um bicho assim, um ET, um jamaicano. É um jamaicano. É isso, então é. Vamos aqui primeiro, subiu. E solta. E lá. É, e o e frente. Faz frente e lado. E frente. Aí. Agora a gente vai pensar o seguinte. A gente vai pensar uma contração. Tá? É, botem a... Pega as costelas aqui, ó. E vê onde termina aqui as flutuantes. Bota o braço aqui. Bota o braço aqui. Qualquer um. Agora vai por cima. pode soltar. Aí, é, baixa a cabeça, baixa a cabeça, mais, caiu. Fica aí, dá uma balançadinha aí. Sem descer o tronco, sem descer o tronco. Aqui. A gente sabe que está no lugar certo quando a gente sente uma puxadinha lá na lombar. Sentindo alguma puxadinha na lombar? Então está no lugar certo, tá?